buena duración, va a tener una larga duración. Así que aprovechen ustedes de aprender todo lo mejor que puedan para que en el futuro también puedan aplicar esto en todo lo que les venga para ustedes. Entonces a todas las autoridades, a todos los presentes, voy a querer dar inauguración y, y que sea en buena hora todas estas computadoras que hemos comprado para el colegio.